يسلكها ربي آه القايد يا القايد يا دخيل يا مغبولة الروح القايد يا صاحب ما تصيب رمشة عالقيد يا القيد هوا ورياب ولد الحزن أشلم لم الطوال عالقيد يا القيد هوا أنا خيك وقيد يا حواسة وفي ذيك البلاد عزي القيد يا القيد هوا صابت هوا الطيد يا الطيد هوا يا وصولك بيدي يرضيك الحال الطيد يا الطيد هوا رايا باب الفقير وعليه راني سورية تخيل بارد يا الطيب يلفف سطير ساعة الشمس أنا خيك طيته طيته أنا خيك ودق الزينة ورشحان ظل مقام دير براهنها آه طيج يا طيج يا آه ريا والنار قديم الطريق وش هان عليها الخوف آه, آه، يا الطيت يا العريض الطيت يا الطيت يا الصغير Şimdi 제